¿Cómo lo chiama? You attualmente mi chiama Oswin Federico Pinda. Y luego me cambié rápidamente no para Osmara Federica Pinda. ¡Ababo! De mi Romelio, Frankenstein, Jerónimo, Halo. Agüete vira Rosmalin, Lili, Elena, Halo. ¿Cómo te llamas? Machadria, amiga. ¿Y tú no vas a ir nombre de Amiga, tá nieto me dá vista tá um da baqueta. Ai, mira aqui, tu mué, cara, babu. Ah, a poder me quero dormir tem a pessoa, Um é a de reaction, sem companhia. A tô solo tá aqui, mami. Te sei, verde. Pero amiga, não worry, sola que me tambe. Te si vos tan miré, quédate que me solo, de majo. Solo caliente. Veo, man, que número sanaya? 99. A todo mundo matando 66? I see you. Quantas não tem? Estamos botando que te ajudar. Dete. Entende, entende, entende. Amiga, bem entende. Ah, mas pensa, Oswald Caba, uh -huh. vem buscar fecha de casamento nessa Appoggiina non tra ribeiuci mm. e dai figururato. Tra ribeiuci? Sì. Quasuai? Ma tu está com quem mas perché va mi trae? Então, Un ta ossuata tá mi mucho homber? Afta va tá bati chica para mirami. Ei, ei, guarda, guarda, guarda. A metà di sta bostando. Busca não tocar Toccate a mente i uei. Non ti mandiamo stata a pensare. Diz aqui, não, contani? E ele, homber? Perfeito. Que mulher? atopela mbukarge barika bakomande utakwete mumwe kumumwe hambar kuhambar che votakere yu ami sindakeremos sempre zambumba da bicos notícia não sem sentido na última hora ah well tipo santa querer se dá bastante problema ok bakomande que dá bastante okay. respect um bom neo não sei que é zambumba não tem raiva tá fazendo tudo bastante problema e não tá pura Alô, alô, Jonathan, para comigo, não vai não aqui. Bom dia, conta que maneira. Eh, wa dari gitu, dari pakai apa santabung? Babu sambos gitu, ok, Babu sambos. Bom dia. Poderia. Antenne meneira. Allora, amici, amici. Ah, Omkanskunde, não? Menino não é na escola nunca. Ah, a maneira para você de um buque a falar assim. Né? Passou comida era. Dar parecía mi maneira cuando había político a mi traje, digo. Eu orei. Graças. ei, ei, ei, uau, uau. Que passa com o Santura Curibinho deu hoje? Burica caça. ei, ei, ei, uau, uau. Se me conta, o tem nota de 2 de 6 com o Pinhal, capa. Bom, guardami. Entendeu bom? 206 Kiko. Tipo na maneira Bosnan. Oh, oh. Uau. Sei, Bota uma vez straight of bunta papi. Awesi. Porta teve gura se tanto que a foi quem. Moquete isso é uma que é mesmo gosto. Anto tende. Aún tá basta. Ora tu rende, te gusta com. Em abatibo. Eu eh, rei. hey, hey, wow, wow, wow, wow, wow. Jij was a Tiende douche. Basta e Que no Atiende. atende Popeye, mana curva. Ei, vai aqui, sua. Não tá aqui, tu é disfarce gay aqui, não? Pra lá, o feio, outro, atende. Amiga, você me né? chamou. Me restou, tá? Quem você Ei, ei, pero, uau, uau, ó. O por favor, diz ganha babos and bolsos digre. Ganha babos and bolsos digre. Como? A o ganha ele também. Meu libre. Meu libre que o ganha ele. Ei, ei, wak, wak. Tem que me dar sabe aqui. Wak para nunca mais de bono bobida, não? Bono falha, nunca mais. Pode nem macho. Nunca mais. Hum. Ei, pero wak, wak, wak. Eu vou ganhar meu libre. Meu libre ganha ele o que tá, me tem um sali. Vai buscar me uma fé, que vai escolher a fé. Eu vou dar chupa. Dale mucha ketchupan. Yes, yes. Gracias. Vaak, die jullie mij school naar vuil. Ja, want me dá wil não Westpunt. Ook je met de bijlen om zijn bij gaan naar PM, die gaan bij de me dá naar. não dance. Kijk, die gaan bij de jullie bos naar. Hoe Hoe kim bij jullie bos naar? me dá Cambia não Cambia number? Sim. Cambia nombre. Cambia nombre. Bueno, como es decir, después papel mundo como están poniendo. Por lo largo. Ahora, a mí también son los amigas. ¿Quién más acá que me está diciendo a mí, no? Vamos con el primera cosa. ¡Está loco! ¡Me quiere que te ayude! ¡Me está cobarde, yo! Ay, pero vas a mover, yo. Se llama preso espíritu, caba. Fuck, fuck. Ay, no. Pero, by the way, yo tampoco. A ver. A mí que está casado, ¿no? Tá Sí, Sí, en la Si. Sí. sai. vos un tempo tranquilo. en la no te impuras, ¿no? Para el coche, vos andas A mi pedido? Ah, claro. vos algo me diga ¿no? Oh, Sí, servicio. Eh, eh, basta con que, tan Ok, você não come na minha ajuda, não me ajuda. Ok, aqui na nossa, aqui na nossa, no número, O número, o número mesmo, mesmo, é que dá? Romelio Frankenstein. Romelio. Frankenstein. Frankenstein. Aha. Jerônimo. Jerônimo. Halef, mitar. Jerônimo Halef. Mitar ou Halef? Não, mitar. Bom. Tudo. Normal. Então, o que que tá daí vira? Rosmalin. Rosmaline. Lili. Rosmalin, Lili. Helena. Helena. Hello. Alô. Uhum. Bom. Zoen die wat weer aan? Mijn naam is mijn naam is mensen. Oswin. Bopo Wame che se le metti pura? Oswin. Federico Pilla. Federico? Federico. Federico. Pinda. Ando chi che devi dire? Oh? Osmara. Ah. Osmara. Federica. Federica. Ante fama che da messun pinda. Pinda. Mara Federica Pinda. Simene. Okay, what? Ok, tipo de volta mana boleh kong, Pak? Orang nasi ada tipu di formular nasi lagi, no? Sempre vai nos mulheres, é motivo, tanto de com cambio de nome. É tá fácil, menina. Que? Menina, tá mira com o nome tá Oswin Federico Pinda. Correto. Antes um de mim muito nome tá Oswald. Então, menina, tá comprando esse nosso um último mês. Но сум по сакала пи номера фо. Это difícil mas se não saímos um са ју муча хамбер антеоре си, но сва сака хопја фо. Менер a компронде? Não, não, não, não, não. Não, não muito bom. Não muito bom. Como, como que me na é eu? Mas duche, bom tá leu fo tá botar esse mundo? Bom tendo na rádio tô com esse ante como essa carga barica? Sim, sí, pero Ah, well lá, lá, os andu tem meu ombro. É. Vai, não tá bem, ó. É, tá bem. Ok, uau, uau. A mim explica, bolsa. Maneira, a mim, maneira, a mim é compreender, não? Mm. O encontro entre um rene homem, um rene mulher, assim, é homem por sair na barriga. Mas, bicho, mas eu comecei em contato com ele, eh, ele eh, mulher, comecei em contato com ele homem. Sim, mas ali... no wara no. Kau mana nak view semua no wara wara. Kita ia come back here. Si bom bom bom bom. Madame bom. Que bom, mate! De que bom, brother! Brother! Brother! Oh, bom, bom. Rabiaco, você, ó. Trobe. Rabiaco, tá belo, fermenta, mas tem boba, tá parecendo assim, né? Mas qual é a visão aí, ó? Anda não mais, ó, que daqui a é tu não sou. Malandro com mega de sacamento, cuidamento de cabeça. Estômago, tá bom, não mais, bro. Tá vendo isso é bom, não? Gai, botam botambe. Hum, buçu. Olha né, mesmo, botambe. Não, é coi, eu, ah, ah, é isso, amigo, que essa tu vira se coitado, ó. Vira. Assim, é coita pego, ó. Bom, tem detalhe, não. Basta ter que comida tá, pensa, bro. Vira. Ah, ah, porque é que é bakery. Não, cortar, não. Basta andar na barica, não está, bro. Kiko! il sua, il faut, c'est pas parce que 15 fois, na barrica. Ei, é, ei, é, é isso, ei, uau, ei, ei, não sabe qual coisa vai. Bro, ah, tá. Como não espanta? Ei, tá caca tá, aqui. Tá, tá. Ah, minha barrica, bro, ah, não não, pegar. Olha, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Não, não, não, não, não, não, não, não, não. É tipo, quita coisa. Tem que isso, ah, boa senhora na casa, não? Eu é um ele mais contente no mundo, pro meu macho que tá saindo na barriga, falta pra nós. Falta pra meu louco, gay, o HM, tem cinco lunas, não se entrou comigo, caçaço. Tudo mabe? Cinco lunas, sim? Ah, O Uá, de meio ano. Não, não, gay uá, me tem... Não importa ajuda, né, bande? Foi ainda, não. Bota mane minha, o wang, ei, ei, ei. Quem é como vinda eu, né, não? Tem nem conheci? Tchê! Tu conhece bombom? Vai me bocar, sei. Bom, não me trava da cara, não. Botei, digo bom, não, cara. Vai me bocar. Ah, é muito bem. Não, eu. É muito bom lá na mesa dia, sua. Ulanda, não sei eu. Não, eu. Coisa banda de bocar, botei mais tope, coi. Sali, foto, pe, algo. Owasi, assim, duke é mita kengi mucho é Na muen, na muen. Se duke vi mame soda. Ainda ah. que ah. seu nome da começar com rei. Owasi, pois. Bane-me, gás. Bane-me, gás. Começar o quê? Sim. Passa um pouquinho. <laughs> Tá calor. Ah, sim. Bingo! Glória! Glória de fai. Glória mese, Bulldozer, e tu game da road. What is going like humble? Você sabe aí? Eu tô contente, ó. Tô contente. So, glória de fai aqui. O Pai que essa não fai do Superman. Quand on buat tourner, il ne peut pas aller vite, vite, vite, vite. On va aller vers le sud, ça bombe, bro. Ça bombe, qu'est-ce que ni bombe eh, eh eh eh, va dans le mat Hé, eh. hé, eh, helpen? Met wat kan ik u helpen? Met wat kan ik u helpen? Ja. Mijn hoofd, hoofd, hoofd, hoofd. Mijn hoofd draai, draai, draai, draai, draai, draai, draai. Hele dagen draai, draai, draai, draai, draai. En de, eh, de keuken draai. In de wc draai. Buiten draai. Auto draai. Eh, werken draai. Lopen draai. Rennen draai. Wassen draai. Uh, uh, draai. and and and and it um, eight, eight, eight, and eight that you drop here. And alles, alles eten. Eten, drop hier and dan uh, zak, zak. Uh, ah, uh, ah, uh. Ah, mano, o. o sabe? Para, para, para, para, para, para, para, para, sa euro kunt que positief positivo, negatief. negativo. hoor ne? Que me devo que me tenha um teste. Quando vai de banho, não faz teste, não sai resultado dessa hora. Bom? Se me esse teste agora aqui, agora aqui, me está mensura. Mensura. Que está positivo ou negativo? O dor que está positivo que é negativo. Vá. Positivo está positivo. Bom. Tá? Negativo está negativo que é mal. Só pra esse baile, hein? Eu vou ó. Sim. Vai. Você que detesta? Bom? Vou trabalhar de banho. Bota urinar depois pouco porque ele tem banho ali. Bota urinar um tique dentro. Não? A tomada baixa. 10 tique orina Deve ponto e nada. Então não sai resultado dessa hora. Que é, você sabe, senhor? Mesora, você sabe. Que minha maneira dose, você sabe, oi. Bom? Menta gosto negativo. Correto. Plus tá positivo. Tá bom. Menta go bom. Correto. Men negativo, plus positivo. Men negativo, plus positivo. Ja, hallo? Mag ik erin? Aha. Sim, sim, ok. Não, me deu um paciente agora que sim, pero... Aham. Uh-huh. Não, não, vamos passar no meu. Ok, ah, mas são dois. Ah, já. Ah, quanto é o número? Aham, ok. Ah, opina. Aham. Ah, tô com... Ah, Ok. então me deu não tá não? Sim. Non è ancora sì, no, è consulta da 35 florima persona, no? Oh, ok. No, no, dopo. Mi devo armare, signore. Bom? Ok, sì, siamo aspirati. Ai, dottor! Ai, dottor! Ai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, mi devo emocionar, dai, mi devo emocionar, mi devo emocionar, dai, dai! telling you. So you are getting me adotar of time, you daughter. Doamne, te cozi că zali, mă nemi dacă e toată. Mă nervă dacă e. Mă nemi dacă e. Obi bom. Obi bom, obi bom. Doamne, mă nemi dacă e. Ei, doamne, să pune fiul să mi tata. Doamne, te contento, pau, te contento. Doamne, guai, guai, guai, doamne, mă bazire cu mă, mă schiere, amite pro meu, mă care na brica. Doamne, logo vai coi, no. Doamne, te vergonha, te vergonha. Ah, ah, ah, aquela, aquela sala aqui, positivo. Nee, nee, nee, nee, jongen. Je bent verkeerd. Nee nou, nee nou, verkeerd. De, de vijfde klas was verkeerd. De vijfde klas. Ik zeg, je bent verkeerd. Je bent zwanger. Um, zwanger, bom, bom, bom. Nou, maar dat is niet meer zwanger. Ik bedoel, je bent zwanger. Gefeliciteerd, hè? Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Je bent zwanger. Goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed. goed. Ai, ai. Tá aqui. Vem Me engole. Você tá suando? Dota pro gole mais ou menos. Bota na barica. Tá? Look at me now! barriga. No, no, no, no, no, no, no. Kan niet. Het is te laat. Wat te laat? Wat te laat? twee amigas om voor hun te praten. Want hun Hollandees stil. Kan het, dokter? Kan het? Ja, ja, zit maar, zit maar. Ah, oké. Zit maar, kan ik dat zien, dan. Ja. Dachter, joh. De twee volgende, joh. De twee. Je naar nou, de tweede achter heb grote problemen. Begrijpen? Ja. Begrijp ik de achter? Ja. En pas op, misschien kan ik het van de comprendeme. Kom maar, begrijpen. Ah, oké. achter, dat past al los siguiente. Wat, maar spierta, na? Kun dan op een uurtje manier op een pensing. Kom. Een relatie entre een ander en ander. No, no, no. Nee, maar zie je wat possibel. Wacht, zie je dat mas começa a ter uma relação com gente moe. Para de uma maneira mais, gente moe. Vai compreender? ficar que não trabalha. Tá que trabalha? Tá Tende que não trabalha. Tá Mira aqui, na holandesa não é dicho da vista não para, não blefe ainda. Quarta lá. Mas a vista não é, é? por nada, não é por dar muita quente. Vamos esperar que mudremos mesmo, não? Mas dentro de lego mais. Por então. que que passa? Ah, Madame, kalau tadi programa saya pun tidak tahu. Si, kita kan disinggung oleh bahasa apa? Exactamente. Yo bahasa nami. Doctor, wag. Mikasa que possibilidade, não? Se nós tomar é esperma, entende mo Seja angua, ou de outra maneira, para nós para a barriga, que tem a relação com o doctor. Yes. <laughs> Não, não, não, isso é assim, aí não é possível. Não, mas nem pensa por você não? Vai, mas a ter relação, correndo, moe. Mas, doutor, não tá vendo que você não tá vai? Bom, já, a mim tá a única maneira tá com... Ah, vice não, amor, não tô... Sabe? Já, baby, não tem prática, tô tal, vai com Vai, vai, vai. Ah, mas tem que fazer, tá baixando, não é também que tem, não. kan jadi reviewer sama aku ni aku menurutnya tak pernah masa itu pasang sepeda lah entah tak pamit jalan kita tahu dah lah Eu fui da Fábia, a minha Dota, não está bem, bom? Não está bem, Dota, a Dota está desfixi, não está? Ok, bom. Vai. Você está bem, não está bem, não? Vai. Doctor, you? Extra. Bom, Doctor? Ok, Drug. Ok. Tá? Dru significa cana. Dr. Crime. Yeah, no. Dr. Crime. Hey, mom. Ini kita aku anu. Eh, kau kaya boleh macam apa? Aku bah, Allah nube kadi. Abimento barriga. sacamento, do estômago, Quem compra o ar? Quando a minha riba bebe bom, bebe bom. Mas eu bem que chega é no doctor. Ok. Permita para a situação. Duas para três perguntas. Bom? Um, você está com a Coreia? É, não, tá, tá, tá, não sou da Grenzi, não. Não, não, não sou da Grenzi. Se é bom, ami, ami, ami, não. E algo que man? Cortoreia. É sumo me tomar com ele, é da Cortoreia. Ah, que mendigo não bus అన్నది బిబ్బ పోతున్నదో కొంత ఆగుదామే não, não, bus bebê, vou no meio do dono não desse daqui. Yes, sir. Isso aqui tá. <laughs> Não, não, sorry, não, não. Três doctor. Não, só como de coisa mal de por menos tanto. Tá, né? Não, sorry. Que mendi. Você tá amigo de outro. É. Você tá é sentindo mesmo não. É. Ok. Agora, quem é da casal? Ah, Ami. Abo, ah, ok. Abo, ah, casa. É só comida né? Eita, casa. Ok, ok, ok. Bom, agora, abo, não? por é que dia vou dormir lá, tu como casa. Então, foi que dia para começar assim, de equente, piramide, cabeça, camento, que sei não. E doutor, uau. E tem cinco lunas, não se dorme comigo, casa sao mình cũng phê chứ phôi xì một xã cao vào đọc thì quá luôn là tầm bay tu bia đi bé côi đọc ok ya ya mi sa que tengo tá un problema acá ma sí sí para hablar e abo hello sim. é muito muito com abo tá anda hand com ele eu é que você sim abo contato ne mesmo temporada doctor mesmo muito muito Gambek? No, não. Aí você botou não, no doutor. Você não, quando Gambek. Para não, constatar, um caminho no não, Anda da caçar? Não tem, tem bono. Bom, agora quem fala não, pizza para caçar, não? Se você é na marica. Ei, doutor, tá uata, pensei não não, aqui, doutor. Ei, não, uata. É coisa que man, é bom não, pensei, doutor. Vou comandar. Ei, doutor, uata. não, uata, tá sina, assim, não? Não? Nog da sina te kukite koi dog. Ja, ja. Makkelijk kan ik zeggen. Met vier letters. Kita. Maar wel jongen, nou inexplicabel boos nog. Se botar três lunas na câmera, Tá difícil? Wanda, wanda, wanda, wanda, wanda. Problema mochilinha, vai, vai, vai. A minha são curso. Como é possível? Rende mulher, a saca. Rende homem no estado. Ando tu conta que inteiro. Ok, então, me explicar, assim, me Assim que trabalha. Hoje ah, em dia, não? Não tá é gente romper, tá só que gente mulher na barriga, mano. Vou mandar o Não tá é romper, só que esperma. Guacta, é moeda, só que esperma. A tua via de canal de penis, não? O huevo da treta, a tua é possibilidade que o homem possa ali na barriga. Vamos mandar? Oh, eh, eh, eh. Doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, Macha bonita, não, não, não está prinha, sim, macha bonita. O, o, o doutor, ah, é, é realmente you, não? Coita vai, doc, de, de, de lante, é impossível, não? Nossa! Ah, ah doutor, pera. Sim, não corta. Ah, você corta nete, esse doutor? Que bom. Não, não, não. Olha que bom. Agora, <laughs> ai, ai. Você não me dá um buraco. próximo, adota o arroz. Adota... Ei, ei, ai, tio. Adota se dedica a mim, não me tá pensando. Adota, adota, me também, próximo. Próximo, adota. Quanto tem aqui, não? Vem que tá, se vem que tá. Vem que tá, então. Corre, direção, emprego. Subir, emprego, não vamos, sobrar. Assim na mesa. Pra trás! Doctor, doctor, doctor, doctor, doctor. Doctor, faça um teste. Aonde? Ah, ah, mas ela é anda. Não, não, com a Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Você pode sim. Escuta a murada, escuta a murada, Não tem água para lavar. Vou comandar? É? Como que não tem água para lavar, doctor? Não tem água para lavar, porque você está zwanger. Não está? Zwanger. Senta, mano. Ei, Mati, ei! Damas e caballeros, você chega na parte de pausa. Agora vamos para o uso também de nos bar. Aqui de 5 minutos também, ok?